pasa lo de ahorita. Firmado. Uy, gamer, ¿qué me ¿Ah? ¿Qué te Ah. ¿Qué me recomienda? ¿La Kilo o la cris nueva? Uy, la cris marica. Uf. La gris está buenísima. Yo tengo una que tengo en la caja. ¿Viste la nueva? ¿Salió? Sí, pero la... que Qué fácil comprar una. Hay que arrancarle. Pero saca la gris. Ey, Toreto, y todo tiene m 4 legendario. Sí, bro, yo la tengo. Ah, me, me, me, conviérteme una. Cuando vea una me avisa. Dale. M4, AK, ay, Bison. yo que soy más manco con M4, con la AK-47 no le pego ni a los ni al mundo chao. PPCH. Yo creo que en la página de Facebook tengo la, la los mods para para para Ahí hay una mejora. Enemy at range. The safe zone is collapsing y no estamos utilizando, me la regalan. Es lo que me traje yo, marica, tanta habilidad en el mundo. Mira, aquí hay, aquí hay balas de puntera. Ya va. Si es M4 me avisa. Aquí, 4 Mari Marica, yo estoy seguro que tenía un cargador ampliado morado. Ah, mira. ah. ya te la cogió Gekor. No me acuerdo dónde. Si, ve... si ves otro, me avisa. No, es que lo tenía, pero no. The airdrop is coming. Ya a ver si me encuentro antes de irme. Trap deployed. Airdrop has been delivered. The revived flight will arrive in one minute. Acá hay gente. Acá hay gente. Abajo, abajo donde estoy. Dale, ahí va, ahí va, ahí va, ahí Engaging the enemies. Enemy down. por acá. Pero no sé si está abajo, arriba. Trap deployed. Está por aquí. Ah, aquí está. Reloading. me cómo pega de rico esta arma. Ya encontré el cargador ampliado. Perro sin sangre. Este así que me lo había robado. Tengo otro, tengo otro, tengo otro, tengo otro. Loot box here. Agárralo, bro. The airdrop is coming. vamos a la mejora. Viene un helicóptero. Acá tengo el cargador. Tengo un, helicóptero y un. cover me. Trap deployed. Vamos Luis. vaya que el que falta por mejor soy yo. por conta drop is coming. Dante, ¿no quiere el 4 ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está ahí por ella. We game, ¿dónde va? Por la caja, ven. De este lado. No, no, yo me quedo acá esperando Qué error. Ahorita puro bolsito, ¿no? Déjame ir a buscar a mi alma acá. Aquí va. Que mire los nombres que mato. A veces no son boxitos, a veces son pasados por boxitos. Enemy is near. No, no hay nadie, no hay nadie. The game. gaming. The airdrop is coming. Muchachos, corran, corran, corran, corran. Coño, no cojo un Your teammate has been killed. Dog tags and help them return to the battle. The revived flight will arrive in one minute. Airdrop has been delivered. Precisamente cayó en caja atrás. De donde... Trap deployed. Dante, vamos. The airdrop is coming. Gamer, no te vayas tan lejos. The revival flight will arrive in one minute. There might be some good supplies this way. Gamer, espérate, no vayas. Muerto, muerto. Yo no he matado ni un boquito. Yo que no he matado ni siquiera un boquito oh. al menos. Le dejé una kilo aquí. ¿Quieren una kilo, mítica? Yo saqué una kilo. Aquí. No, una The airdrop is coming. Trap deployed. <laughs> Hay uno al frente. Yo sí quisiera aprender a jugar con sniper con escopeta, pero no sé. Ricardo. te regresó atrás. Atrás tuyo, Ricardo. Atrás tuyo. Detrás tuyo. Ah, yo sabía, yo sabía que estaba atrás, Tiene que esperar que el man saliera disparando para yo... Acá, acá, acá, en el puente, en el puente, en el puente. Atrás de la casa. Está ahí, está atrás de la casa. Enemy is near. bajo bajó. En el río. ¡Mierda! Es un grupo. Me, me dejé llevar. ¡Mierda! Melo, melo, vea, no mate ni un bochito, no, te odio.